Americanino presenta Surco en Rock and Pop. Bueno, a mí de chico siempre me ha gustado la música y desde que tengo memoria yo ponía los discos, bueno, con la ayuda de los papás y todo. Poníamos los discos los Beatles, de Rolling Stones, cuando éramos chicos en Berlín. Y ellos se trajeron esos discos para acá. Y ahí están todavía algunos rayados por mí, incluso cuando niño, etc. En realidad todo comenzó cuando Después me compré algunos yo de hip hop cuando era chico en Berlín, tipo el 89. Yo estoy mal acostumbrado, yo soy de barrio, de, andar en los barrios, los persas. En Colombia, aunque hubiera tocado, me hubiera costado a las 6 de la mañana, el día domingo me levantaba igual, iba a los persas a buscar, entonces siempre busco el persa más callejero, el más pobre, el más popular. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco. Hoy el vocalista de la banda nacional Los Tetas, Tea Time. La belleza del, vinilo en sí es que realmente no es, no es algo que metes a un equipo y tienes que dejar de manipular. La posibilidad de intervención a la música. El mismo scratching del disco. Y el arte que se ve grande, la foto. Acabo de sacar con Ricardo Villalobos una canción en vinilo y se llama Más profundo que mis pies. También con señor Coconut hice un, saqué un vinilo de un remix de Beat It de Michael Jackson. Yo mismo me mandé imprimir mi disco solista en vinilo. Bueno, Los Tetas se editaron hace poco en vinilo. Con Nairobi, un grupo de Argentina. Y así que he tenido la suerte ya de tener ahí unos 5 o 6 discos donde yo aparezco en vinilo, cosa que en esta época es más difícil. Americanino presentó Surco en Rock and Pop.